Ой. Хичээл орох гэж таны сэтгэгдэл ямар байна? Маш заваа. За хичээл орлоо сэтгэгдэл ямар байна? Яа маш муухай. Муухай. Муухай нөө. Сэтгэгдэл ямар байна? Муухай нөө. Ой ахын хой чи. Байж юу сэтгэгдэл? Аа? Гоё. Сэтгэгдэл ямар вэ? Сайн уу? Чи сургуульд явдаг уу? Сургуульд явдаг уу? Аа, цэцэрлэгт үү? Цэцэрлэгт явдаг юм. Монгол цэцэрлэг. Монгол цэцэрлэг орох чи сэтгэдэл ямар вэ? Хандуу. Чи цэцэрлэгт явдаг уу? Сургууль уу? Хоёр дахь. А хоёр дахь ингээм үү? Сургууль орох чи сэтгэдэл ямар вэ? Садаг. Ой. Сургууль орох чинь вэ? Сэтгэдэл ямар вэ? Хэддүгээр анги? Нэг. Нэг үү? Сэтгэдэл ямар вэ? Муухай нугаа юу нү? Үзээ ичнэ үү? Ой, сэтгэдэл ямар юм? Бүх хүүхдүүд муухай гэж хэлнэ. Аа гоё. Гүй. Ой, хэдгээр ангуу? Нэг. Аа нэг нэгдүгээр ангуу. Сэтгэдэл ямар байна? Одоо хичээл орлоо шүү дээ. Гоё юм уу муухай юу? Одоо тэгээд өдөр болго 8 цагаас усаал. Муухай байна тий. Зөө. Муухай гэсэн юм одоо энэ. Одоо энэ. Хандаа. Хэдгээр ангуу? Ангуу. Ангуу сэтгэлэг үү? Сэтгэлэг олчих сэтгэл ямар байна? Өдөр болгоо 8 цагаас босох. Ямар байна? Гоё юм уу? Муухай юу? Муухай юу? <laughs> Муухай л санагдана. Одоо тэгээ цэцэрлэг орох чинь та ямар байна та? Гоё юм уу? Баялж гин үс гоорлж гин үү? Ямар байна? Зүгээр л нэг үг хэлчихээ. Үү эсвэл бол тий. Үгүй эсвэл тийм ээ. Үү тий аль нь? За. За, эдгээр өнгөө. 6 7 тарна уу? Угасаа. За юу сэтгэл хэр байна да хичээл орлоо шүү дээ. Муухай байна. Муухай нөө. Тэр муухай. Танад танаа сургуульч тийм амар муухай сургууль байсан юм уу? Үгүй. Гүйс. Тэгээ яг муухай гэж. Хичээл орж байгаа үед. Аа. Наач. Чи юу сургуульд орсон уу? Сургуульд орсон уу? оо юу чи сургуульд сур сур сургуульд за за за за хандо сургуулийнхоо цэцэрлэгийнх үү сургууль хэдгээр анги вэ одоо 3 дахь 3 дахь сэтгэл ямар байна гоё а гоё